Mariinay maalmaguun mafiya wi madluun aha jaalka maskanto oo galay mashaakil yara hamiing muhundira maalin muhergala hiskay miroogo adikoo murugey maalin tooleyho maadka waayo murugda an arag neeb nololey mugdi galaasi ariiri mi'indhamana meykii dhiyay murugda an waaysana leh iinka dirtay intundhon ii moogda iin murjiida adikii miirsaday wadnaaday wadnaadey kamaran maaymi iin kooyto muraalkay madhisto muraadkay weelo